Mənim üçün İrəvan 1978-ci ildən başlayır. Hər halda sənətlə rəsmi qaydada belədir. Amma bir qədər sonra, təbii ki, dünyanı ilk dərk elədiyimdə o şəhərin küçələrini, evlərini və bir də həmişə elə bil o şəhərə həyan olan, o şəhəri qoruyan Ağrı dağın zirvəsi görünürdü. İrəvanda bəlkə də elə bir eyvan olmazdı ki, bəlkə də elə bir pəncərə olmaz ki, oradan Ağrı dağ görünməsin və xüsusi bir görüntü bəxş eləyirdi şəhərə. Mənim də ə, e, təəssüratım, birinci təəssüratım və yaxud da yadda qalan təəssüratım elə bax o Ağrı dağ oldu və ə, e, təkcə bu simvol halını daşımır, elə bir şəhərin bütün abu havasına təsir eləyirdi. İrəvan əslində elə də böyük şəhər deyildi. Amma o dövrdə mənə elə gəldi ki, ən böyük şəhər, çünki ondan başqa şəhər görməmişdim. Və mənim üçün elə gəlirdi ki, həm ən böyük şəhərdir, həm də bir qədər itirilmiş şəhərdir. Onu mən hər addım başı eşidirdim və görürdüm. Yəni, böyüklər deyirdilər, küçədən keçəndə Məsələn, bu köhnə adı belə olub, bu məhəllənin köhnə adı belə olub və bunlar hamısı təbii Azərbaycan adları idi və erməniləşdirilmişdi, dəyişdirilmişdi və hər dəfə deyəndə ki, bax bu məhəllənin adı Təpəbaşı olub, bura dəlmə bağları olub və yaxud da bax bu çayın adı Zəngi çayı olubdu deyəndə və indi dəyişdirilib başqa bir adla təqdim olunanda o həsrəti hiss eləyirdim. O mənada İrəvan mənim üçün həm də həsrətlər şəhəridir. İrəvanda e, olan xatirələr uşaqlıq xatirələrinin ən parlağımı deyək, ən yadda qalanı birinci ə, e, təbii ki, bax o dediyim o məhəllələrlə bağlıdır. Çünki o məhəllələrin təkcə adı dəyişdirilməmişdi. O məhəllələrin sakinləri də köçüb getmişdi. Və bu mənada həm də tənha şəhər saymaq olardı. Çünki ə, e, yerli, o şəhəri salan, o şəhərdə məskunlaşan əhali, yəni Azərbaycanlılar çoxsu artıq köçüb getmişdilər və ə, e, Azərbaycanlıların sayı çox az idi orada. Xüsusən də mən doğulduğum və e, ilk dərk elədiyim, özümü dərk elədiyim məhələdə və yaxud da belə deyək, o e, rayonda ümumiyyətlə e, İrəvanın e, çox sıx əhalisi olan bir rayonda Azərbaycanlıların sayı demək olar ki, sıfıra bərabər idi və yeganə Azərbaycan ailəsi idi. Və bu təs e, təbii ki, təsir eləyirdi həm ətrafa münasibətə, həm şəhərə münasibətə, o mənada hardasa bir e, şəhərdən soyuqluğu hiss edirdi. Məsələn, İrəvan soyuq şəhərdir və baxmayaraq ki, yayı çox qızmar keçir, amma e, qışları çox sərt olurdu və biraz o sərtlik bəlkə də e, yad millətin içində olmağını hər dəqiqə hiss eləməyi ilə bağlıdır. Ən maraqlı cəhətlərdən biri o idi ki, İrəvanda Azərbaycanlılar az idilər və bir-birindən çalışırlar ki, bir müəyyən qədər əlaqə saxlasınlar və bir-birini qorusunlar. Amma bu çox vaxt alınmırdı, çünki təbii qayğılar var idi, hərə bir tərəfə dağılmışdı, qədim məhəllərin çoxsu sökülmüşdü, cəmsi 1-2 məhəllədə kompakt Azərbaycanlar yaşayırdı. Uşaqlıq xatirələrindən danışanda İrəvanın ən yadda qalan təbii ki, suyu və bulaqlarıdır. Çox qəribədir ki, Qırxbulaq deyilən ərazi var. Bu İrəvana yaxın bölgələrdən biridir. Oradan İrəvana çəkilmiş su bütün şəhərə verilirdi və Qırxbulaq suyu xüsusi bir dadı ilə seçilirdi və yayın ən cır, cırhacır vaxtında, ən isti vaxtında belə şəhərdə olan bulaqlardan biz sərin o buz kimi suyu içirdik və bu təbii ki, mənim yadımda qalandı. İrəvanın çox maraqlı bir şəhər quruluşu var idi. Çünki e, çay var idi şəhərin içində. Çayın özünün bir qəribə e, şəhərə bəxş elədiyi romantika var idi təbii ki. Amma o dövr elə bir yaşıd ki, romantika haqqında düşünmürdün. Amma indi ərdən hansısa bir epizod yadına düşəndə düşün, fikirləşirsən ki, bu da onun bir tərkib hissəsidir və ə, e, hərdən darıxanda bax yadıma düşən mənzərələrdən biri də odur. Çox maraqlı və gözəl bir uşaq parkı var idi. Təbii ki, bir dövlətin bir paytaxtı idi o mənada baxanda daha çox orada tikintilər aparılırdı digər rayonlara baxanda və məsələn uşaq parkının xüsusi bir e, mənim üçün bir aləmi var idi. Bu yaxınlarda təsadüfən şəkillərə baxanda o parkın hansı vəziyyətdə olduğunu gördüm və fikirləşdim ki, elə uşaqlığımızı necə qoymuşuqsa o cür də qalıb orada. Hələ ki ona toxunmayıblar. E, hələ ki dəyməyiblər, hələ ki onu pozmayıblar. Yəni o xatirələr çox epizodik bir halda qalıb. Çünki şəhərin siması son neçə illər ərzində xeyli dəyişibdi. Xeyli ermə yenidən erməniləşdirilibdi. E, yeri gəldi, gəlmədə tikilən kilsələr və yox da e, erməniləşdirmək üçün memarlıqda yenidən bir düzəlişlər eləməklə, e, yəni özlərinə saxta tarix yaratmaqla Azərbaycanlı şəhərinin adını oradan silmək istəyirlər. Amma <sighs> elə bir orada iz var ki, onu silmək çox çətindir. Bu da yəqin ki, Göy məsciddir. Göy məscid mənim üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Bizim pəncərədən baxanda həm eyvanımız o tərəfə baxırdı, həm pəncərədən Göy məscid görünürdü və e, çox qəribədir ki, mənim məktəbimdə göy məscidlə e, elə bil üzbə-üz düşürdü. Yəni mən e, evdən çıxanda yeraltı keçidlə e, keçməli idim, göy məscidinin qarşısından keçməli idim. E, bazar deyilən bir yer var idi, Təzə bazar və Təzə bazarın arxasında e, Şevçenko adına 42 nömrəli məktəb var idi və məktəbə mən həmişə o yolla gedib gəlirdim. Ona görə o məscid e, həm bizim bir simvola çevrilmişdi və e, həm yəni də memarlıq baxımından çox gözəl bir yer idi, çox gözəl bir tikili idi. Yəni memarlıq incisi saymaq olar. Həm də yeganə elə bir qalan yadigar o, o idi, yəni memarlıq baxımından. Əlbəttə evdəkilər deyirlər ki, burada çoxlu tikillər var idi, xan Sərdarın sarayı var idi, Pənah xanın evi var idi. Göstərirlər o ərazilər, amma artıq oradan heç nə qalmamışdı və bizim nişanəmiz kimin bir o idi və çox qəribədir. E, nişanə kimi yadda qalan bir də qəbirstanlığı, Toxmaqgöl qəbirstanlığı. Qəbirstanlıq mənim üçün xüsusi bir əhəmiyyət daşıyır, çünki mənim ana tərəfdən olan bütün e, nəsildə kim varsa təbii ki, orada uyuyurdular və e, mütləq Qara bayramda biz ora gedəndə e, o ərazina da toxmaq göl idi və orada sırf Azərbaycanlıların qəbirstanlığı. Çox sonralar artıq 88-ci il hadisələrindən sonra təbii ki, o qəbirstanlıq dağıldı. Bütün Çox qəribədir ki, İrəvanın e, elə ciddi bir xoş günü yoxdur ki, mən onu xoş bir xatırlayım. E, uşaqlıqda bəlkə də vurulan travmalardan biri də e, məhz baş verən siyasi hadisələr və mən əvvəlcədən deyim ki, Ermənistanda heç vaxt bu siyasi hadisələr bitməmişdi, heç vaxt da sülh yox idi. Əslində bizə qarşı çox qəddar münasibət var idi, öz uşaqlıqdan, uşağından tutmuş böyüyünə qədər. Mənim yadımdadır, birinci sinifdə oxuyanda sinif şagirdləri <clears throat> ənənəvi olaraq ad günündə nəsə hədiyyə verirlər və mənə rəsm albomu hədiyyə verdilər və rəsm albomunun üzərində Ağrıdağın şəkli var idi. Həmin dövrdə İrəvanın ə, e, əhalisi çox rahat Türkiyə televiziyalarını izləyə bilirdi. Təbii televiziya deyəndə söhbət ancaq TRT-dən gedir, o vaxt TRT idi ancaq və TDT-nin e, başlanğıcında qəribə bir e, indiki dillə desək zastavka, yəni başlanğıc e, ara kəsmə vardı və orada Ağrı dağının üzərində ə, Türkiyənin bayrağı göstərildi və bu bizim yaddaşımızda qalmışdı. İlahda ki, ə, küçədə, məktəbdə, hər yerdə ə, türk, türk deyə bizə çağırırlar deyə. Bu bir artıq bizim üçün doğmalaşmışdı. Və mən o albomun üzərinə Türkiyənin bayrağını çəkdim Ağrı dağının üstündə. Bu ə, çox böyük bir nifrətə səbəb oldu. Təbii açıq mətndən heç nə demədilər. Amma 1985-ci ildə e, Sovet ölkəsində bir belə deyək, burjua ölkəsinin, kapitalist ölkəsinin bayrağını çəkmək bu o deməkdir ki, evdə düzgün tərbiyə aparılmır, Sovet tərbiyəsi aparılmır. Yəni bunu o qədər siyasiləşdirmək olardı ki, ağla sığmayacaq qədər bir tər ötüşdük məsələdən. Amma bu da təbii məndə iz buraxdı və mən anladım ki, e, bunların bütün yollarda mübarizə aparırlar. Bütün yollarla ancaq bizlə mübarizə aparırlar. Yadımdadır, baxmayaraq ki, futbol həvəskarı deyiləm, ümumiyyətlə futboldan da xoşum gəlmir. Amma e, söhbət e, elə həmin illərdən gedir. Yəni 7-8 e, yaşında e, uşaqların danışacağı mövzu təbii ki, bir də futboldur. Və belə bir e, səhv eləmirəmsə dünya çempionatının ərəfəsi idi. 86-cı il və belə bir e, polemika əsasında sinif yoldaşım məndən soruşdu ki, Türkiyə ilə SSR oynayarsa, sən kimin tərəfində olarsan? Mən qeyri-ixtiyarı Türkiyə dedim və onun o baxışında e, çox qəribə bir nifrət düşmənçiliyi gördüm. Halbuki sinif yoldaşımdır və biz e, yəni belə deyək, günün neçə saatını bir yerdə oluruq, dərslərimizi hazırlayırıq. Amma o şeyi onların içində olduğunu mən bax onda hiss elədim. Və çox qəribədir ki, şəhərin, yenə deyirəm, o xoş uşaqlıq xatirələrindən çox bax belə acı xatirələr məndə qalıb. Yadımdadır 88-ci ilin fevral ayı idi. Ənənəvi yəni, olaraq e, məktəb yox idi, bazar günü idi və düşüb ma ma mağazadan nəsə almaq istəyirdim ev evə, səhər tezdən idi. Satıcı mənə e, heç nə satmayacağını dedi. Mən də Türkiyə heç nə satmıram. Mən bu anlamadım. Bu satıcı da tanıdığımız satıcıdır, məhəllədəki olan mağazadır. Deməlidir ki, siz Sumqayıtda erməniləri qırmısınız. Mən anlamadım. Mən, mən bilmirəm Sumqayıt haradır. Yəni onda xəbərim yox idi. Mən olmamışdım heç vaxt Sumqayıtda və yaxud da Bakıda da heç olmamışdım onda. Evdəkilər tez-tez gəlib gedirlər, amma mənə qismət olmamışdı. Mən Bakını 88-ci e, ildən qabaq görməmişdim. Şəkillərdə görmüşdüm. Bilirdim ki, Bakı şəhərinin, yəni təqribən e, necədir. Ancaq şəkillərdə. Və bu proses artıq 88-ci ildə o qədər şiddətləndi ki, e, əslində bəlkə də xoş günlərimiz var idi uşaqlığımızda. O xoş günlərin də hamısını sildi apardı və e, sonuncu gündə, mənim İrəvandan çıxdığım gündə çox dəqiq yadımdadır. Və o günün özündə də e, yenə mən gülərüz çıxmamışdım deyə o şəhərdən. E, bəlkə də heç vaxt gülərüz danışa bilmirəm o mövzuda. Amma ə, e, e, çox maraqlı ə, e, şəhərin özünün, yəni söhbət təbii ki, Azərbaycandan gedir. Orada yaşayan Azərbaycanlılardan gedir. Onların çox qəribə bir kontingenti var idi. Həm məhəllələrin adları çox fərqli idi. Məsələn, orada çox məşhur Pitlilər məhəlləsi var idi. Bu Pitlilər məhəlləsi yəni, niyə adını belə qoymuşlar <laughs> mən bilmirəm, amma əsasən ticarətlə məşğul idilər və ə, orada çox ciddi biznes qurulmuşdu, çox ciddi ticarət var idi. Sovet dövrü üçün təbii. Məsələn, nənəm gəlin bir məhlə, ə, e, e, məhləsi, yeni məhlə idi o. Onlar sonradan ora köçmüşdülər. Ora Qarabazarın arxası deyirlər. Demək, Qarabazarın arxasının bir tərəfi həmin məşhur kitlilər məhləsi idi. Bir tərəfi artıq düşürdü ə, e, şərti deyək, Dəmirbulaq tərəfə. Oranın tamam başqa artıq kontingenti var idi. Amma İrəvanın mənə, mənə qədər deyilən, deyirdilər, yəni valideynlər deyirdilər ki, elitasının yaşadığı ərazilər olub, məsələn, Pənah xanın bulvarı, bu ərazi indiki olmasa da, amma e, ona e, e, el içində hələ o sözü işlədirlər. Pənah xanım bulvarı deyib, e, yəni o adı saxlamışdılar. Məsələn, orada çox qəribə bir məhlə var idi, Charleston məhləsi. Təbii bu məhlə dağılmışdı artıq, heç bir izi tozu qalmamışdı. Amma deyilənə görə o məhlədə yaşayanlar çox dəbdəbəli geyinməyi sevirmişlər. E, hətta pulları olmasa belə köynək almağa ağ bir parça belə mütləq altdan geyinməliymişdir, üstdən qara bir fraq və ona bax bu cür yeriməliymişdir. Çünki bu məhlə bax geyimi ilə seçilir. E, və çox e, maraqlı bir şey də e, deyim ki, İrəvanın e, çox çeşidli e, məhəllələri və çox çeşidli, həqiqətən təbəqəsi də çox çeşidli idi. Məsəl üçün Təpəbaşı daha çox e, e, son illərdə Təpəbaşından biraz evlər qalmışdı. Təpəbaşı məhz mən məktəbə getdiyim yəni məhlə o məhlə elə adlanır Təpəbaşı. Və orada ə, e, biraz azərbaycanlılar hələ qalmışdı. İki dənə Azərbaycan dilində məktəb var idi İrəvanda. Biri 10 illik idi. E, Axundov adına məktəb. Bu çox məşhur məktəbi, çünki əksər İrəvanlar oranı bitirmişdi. Mən yox, misal üçün. E, çünki mən rus bölməsində oxuyurdum, amma e, məsələn mənim qardaşım, mənim anam məs o məktəbi qurtarmışdılar və bir də e, o da bizim evin yanındaydı. Əzbəyov adına məktəbi idi, amma 8 illik məktəbi idi. Və salam, yəni Azərbaycanlıların orta təhsillə bağlı orada cəmsi 2 dənə məktəbi var idi və o uşaqların artıq öz dünyası var idi. Amma ə, e, rus bölməsində oxuyanların tamam bir başqa dünyası var idi. Orada dillər çox ciddi qarışırdı. Hətta mən sizə bir şey deyim. Məsələn, Bakıya gələndə ə, e, biz məktəbdə məsələn, İrəvanda tənəffüs vaxtı rus dilində danışmaq yox idi. Dərs vaxtı ancaq rus dilində danışa bilərdik. Amma mən Bakıda gördüm ki, tənəffüsdə də rusca danışmaq olur, Tutaq ki, e, elə həyat bacada da, yəni rus məktəbində oxuyan uşaqlar öz aralarında rusca oxuyurlar, amma orada belə bir şey yox idi. Və təsəvvür edin ki, ilk e, üç dilin qovuşağında sanki mən məcbur idim yaşamağa. Ana dilim, yəni evdə danışdığımız dil, məktəbdə tədris olunan rus dili və e, həyətdə bacada elə sinif yoldaşlarımız arasında danışmalı olduğum erməni dil və illah da ki, erməni dili məktəbdə də keçilirdi. Hətta <clears throat> çox maraqlı bir şey də deyim və bəlkə də bu da uşaqlığımın bir e, tərkib hissəsini çox sevirdim. Yəni kitab oxumaqla aram yaxşı idi deyə e, müxtəlif jurnallara abunə olunurdum. E, e, yəni Veselые картинки jurnalı var idi. Sonra biraz böyüyəndən sonra Murzilka oldu. Sonra Yuna Naturalist, yəni təbiət sevərlər üçün bir jurnal var idi. O, yəni müxtəlif çalışırdım o dövrdə nə çıxırdısa onlara abunə olum. Çünki abunə ənənəsi bizdə var idi ailədə. Və mənə gəlir ki, Sovet dövrü bir çox ailələrdə var idi və o bir varisli prinsipi ilə davam eləməli idi. Və mənim də abunə olduğum jurnallar var idi. Hətta Kitab Sevərlər Cəmiyyətinin üzvü də olmuşdum 2-ci sinifdə oxuyanda. Və o jurnallar, o kitab, e, ilk kitab, yəni Azərbaycan dilində oxumağa cəhd elədim artıq e, yeri gəlmişkən əlifbanı mən e, əvvəlcə bilirdim Azərbaycan əlifbasını, amma məsəl orasını ki, rus dilindəki artıq keçməyə başladıq, hərflər təbii ki, onda da Kiril əlifbası ilə Azərbaycanda qarışırdı. Mən Sabiri oxumağa qərara gəldim ki, ümumiyyətlə Mirzə Rəhbər Sabir var idi bizdə Hopop naməsi. Təbii ki, heç nə başa düşmədim, çünki həm yaş imkan vermir, həm də ki, orada müxtəlif elə sözlər var ki, bu sözləri mən eşitməmişdim. Mənim üçün çox yeni idi və onda e, mənim atam e, Sabirin rus dilində kitabını mənə aldı özdə. Onu e, deyəsən hansısa rayon kitab mağazasından alıb gətirmişdi. Və mən birinci dəfə Sabirlə rus dilində tanış oldum. Mənim üçün çox maraqlı idi. Hətta başa düşmədiyim məqam var. Çünki ə, e, onda heç satiranın olduğunu düzəməli anlamırdım bəlkə də ona görə. Mənim üçün maraqlı ki, bu niyə belə yazırdı? Və o niyə belə yazırdı sualı mənə çox sonralar lazım olacaqdı və lazım oldu da bir çox şeylərə elə açar oldu. Yəni sözün doğrusu bax o sual və ona cavab. E, uşaq vaxtı çox maraqlı e, orada e, uşaq mağazası var idi. Daha dəqiq desək dəftərxana mağazası idi. Onun içində təbii uşaq bölmələri vardı və mən orada olan bütün bloknotların hamısını alıb saxlayırdım. Çünki çox sevirdim bloknotu. Ümumiyyətlə mənim bir hobbim idi bloknotlar toplamaq. Sovet dövründə maşallah bloknotların sayı çox az idi bilirsiniz çox məhdud idi və əksəriyyətlə keyfiyyətsizdir. Ona görə hansısa bir yaxşı bir bloknot tapmaq böyük bir tapıntıya çevrilmişdi. Hə, məktəbdə yaxşı oxuyurdum və e, atamla belə bir saziş bağlamışdıq ki, əgər beşlərimin, yəni beşlə oxusam, hər beşimə görə bir manat verəcək. Amma eh, gəldi elə oldu ki, beşlərin sayı çox oldu və atam düşündü ki, yox, yəni bu qədər pul vermək e, olmaz və düzgündür. Nəsə bir tər müəyyən bir qiyməti razılaşdıq və Mən ən böyük istəyim o idi ki, ə, e, o dövrdə təbii ki, e, video yox idi bizim evdə, amma eşitmişdik ki, belə bir qurğu var. E, amma heç arzulamırdıq da. Mənim ən çox istədiyim o idi ki, mənim özümün proyektorum olsun və diafilmlərə baxa bilim. Diafilmlər mənim üçün çox maraqlı idi. Və ə, mən o proyektoru görmüşdüm o mağazada 13 rubla və təbii ki, gözlədim ki, müəyyən pul toplansın və mən gedim mütləq alacam. Çünki onun təkcə proyektor almaqla bitmir. Ona cəfillər də hələ tapmaq lazımdır, almaq lazımdır. Amma məlum olub ki, mən proyektor almaq istəyəndə proyektor xarab idi. Yəni mağazada qalıb və işləmirdi. Ona çox təəssüfləndim proyektorumun olmamasına. Düzdür, çox sonra çox sonralar yox. Cəmsi bir 4-5 il sonra mən nəhayət ki, o proyektoru tapdım, amma artıq Bakıda. E, çox qəribədir. Mən 88-ci ildə, yəni Bakıya ilk köçdüyümüz bir neçə ay sonra ə, e, həmin proyektordan daha yaxşısını hətta tapdım və cəhfilmlərdə aldım və o cəhfilmlərə baxırdım. Amma o gördüyüm ə, e, proyektor hələ də mənim çox dəqiq yadımdadır quruluşu da və tərslikdən o mağaza düz bizim məktəbin yanındaydı. Yəni evdən məktəbə gedən yolun yanındaydı və mən ə, e, ixtiyari qeyri-ixtiyari mütləq dərsdən çıxandan sonra mağazaya gedib nəsə bir şey dəftərxana məhsulu almalıydım. Yəni o qədər beynimdə ilişib qalmışdı. E, təbii ki, e, İrəvandan danışıramsa, bir vacib məqamdır, yəni uşaqlığımdan bəri gələn təbii ki, teatrdır. Çünki e, valideynlərim ikisi teatrda işləyirdi və ixtiyari, qeyri-ixtiyari mən teatrda böyüməli oldum və böyüdüm də. Sözün əsl mənasında həm e, İrəvanda yerləşən o binalara məxsus deyildi, amma faktik orada haz məşqlər eləyirlər. Yerləşən binada e, bütün məşqlərdə iştirak eləyirdim. Onunla bərabər bütün tamaşalarda valideynlərlə bir yerdə qeyd idi və çox qəribədir ki, İrəvan teatrı təkcə İrəvan şəhərini əhatə eləmirdi. Qərbi Azərbaycanın bütün rayonlarını, təqribən 35, 34 rayon və bir şəhər ə, e, olmaqla ə, e, əhatə edirdi və onlar vaxtaşırı qastrollara gedirdilər və mən də onlarla bərabər ə, e, beləcə uşaqlığımda təkcə İrəvanın yox, Qərbi Azərbaycanın demək olar ki, bütün kəndlərini, kəndlərin də olmasa ən az rayon mərkəzlərini gəzdim. Məsələn, mənim şəkil albumuma, albumuma baxanda tutaq ki, Amasiyada şəklim var və yaxud da Asarkeçər rayonunda şəklim var. Və təbii ki, o rayonlarla bağlı da xatirələrim var. İndi bu gün o rayonların heç biri bizim deyil və orada Azərbaycanlılar yaşamır. Amma mən o rayonlar haqqında hərəsi haqqında bir balaca xatirəm var. Birinin təbii ki, yadımdadır oyuncaq mağazası, birinin e, bazarı çox yadım, <laughs> yaxşı yadımdadır, birinin hamamı çox yaxşı yadımdadır və e, müxtəlif, çox özü müxtəlif e, həqiqətən rayonlar çox fərqlənirdi bir-birindən. Dağlıq rayonlar vardı, sərt havalı, təbiəti yəni sərt olan rayonlar vardı, amma eyni zamanda tutaq ki, Vedi rayonu vardı. Məs Ağrı dağın ətəyində, yəni vadidə yerləşirdi və oranın çox ə, fərqli həm meyvəsi və tərəvəzi vardı, həm də çox belə deyək, bərəkətli bir torpaq idi. Tutaq ki, müxtəlif rayonların spesifik meyvələrinə qədər məhz orada yediyim üçün o dəqiq onların dadı da yadımdadır. Və e, teatr e, artıq uşaqlıqdan beynimə olmuşdu və o həddə qədər ki, teatrın baş rejissoru bir dəfə ə, e, həmişə mən ora gedəndə mən öz yanında otururdu. Halbuki baş rejissor yanında heç bir aktyor, heç kim otura bilməz teatr müz qanunları var. Mən həmişə otururdum və həmişə də onu mən cəmsi 6 yaşım vardı və mən həmişə müəyyən bir fikir soruşurlar. Təbii ki, mən nə fikir söyləyəcəm aydındır. Amma mən bu fikrə özüm hazırlaşırdım. Və bir günlərin bir günü başqa bir rejissor tamaşa hazırlayıb və o tamaşanın tamaşanın e, belə deyək, ictimai baxışı günüdür. İctimai baxış günündə təbii müxtəlif qurumların nümayəndələri də orada iştirak edir. Hər kəs fikrini söylədi. Sonda ənənəvi olaraq baş rejissor sözü mənə verəndə mən çox balaca bir dənə orada qüsuru tapdım. Amma o qüsur tamaşanın bütün taleyini həll edirdi. Çünki e, elə bil ki, birinci pərdədə, birinci şəkildə artıq ikinci şəkildə gələcək xəstənin həkim kağızı, yəni adı və soyadı olan həkim kağızı deyilən kağız asılmışdı. Yəni kim bilir bura əvvəlcədən kim gələcək və bu əslində o dramaturgiyanı da dağıdır. Əvvəlcədən o yaratmaq istədiyin bir sirr ki var ki, iki, ikinci səhnədə nə olacaqdı, onu dağıdırdı və ə, e, o vaxtdan ə, e, o içimdə tənqidçilik yarandı. Bax tənqidçiliyin tarixi oradan başlayır. Baxmayaraq ki o vaxtı düşünmürdüm hansı peşənin sahibi olacağam. Bircə dənə onu bilirdim ki, mən çox yaxşı oxumalıyam ki, təhsilimi e, bilirdim ki, İrəvanda davam elətdirə bilməyəcəm. Çünki İrəvan artıq bütün mümkün vasitələrlə Azərbaycanlardan təmizlənirdi, ziyalar belə sıxışdırılırdı və mən anlayırdım ki, ailəm də bunu mənə deyirdi ki, yəni sən burada heç bir gələcəyin yoxdur və sən yeganə çıxış yoludur ki, təhsilini elə alasan ki, Moskvada davam elətdirəsən. Hə, bu artıq bir arzuya çevrilmişdi. Təbii, Moskvada o dövrdə bizim üçün SSR-nin paytaxtı idi mənim dəqiq yadımdadır, ən böyük arzum da o idi ki, və mən bu arzumu sonra yerinə yetirdim, gerçəkləşdirdim deyir, ən böyük arzum ki, Qırmızı meydanda olum, Lenin mavzoleyini ziyarət edeyim. Mən hesab edim ki, bu çox vacib bir şeydir və bunu hər kəs eləməlidir, bütün Sovet vətəndaşları eləməlidir. Və hətta o vaxtı bir birinci sinifdə, ikinci sinifdə, bax dəqiq yadına dil sinifi bir qəribə bir dərs keçdi Leninin uşaqlığı haqqında və orada belə bir fakt var idi ki, o 13 ay həbsdə yatıb və mən bu hadisə çox kədərləndirdi, yadındadır. Axşam gələn atama dedim ki, sən bilirsən, bax belə bir hadisə olub. Atam dedi ki, valla, yəni 13 ay elə bir ciddi rəqəm deyil, adamlar illərlə həbsxanada yatır. Yəni buna görə niyə kədərlənirsən ki? <laughs> Elə bir şey baş vermir. Amma mən düşündüm ki, o Lenin yata bilməz və bu hadisədən təsirlənib ilk mənim aləmimdə hekayəni yazdım e, və çox qəribədir ki, hekayənin adını qoymuşdum o dəfə. Və o dəfə e, hekayə məhz ondan ibarət ki, mən Qırmızı Meydanı necə ziyarət elədim və mən Leninlə necə söhbət elədim. Təqribən belə bir ruhdaydı e, və çox birinci onu Oqtaya oxudum və ondan sonra Oqtayın dilində o dəfə sözü <laughs> çox ciddi bir <laughs> silaha çevrildi. Mütləq mən nəyisə səhv eləyən kimin o dəfə deyirdi. Yəni artıq bir dəfə səhv eləmisən, yəni bir də təkrar eləmə. Ona bir e, misal idi və e, əslində uşaqlığımın uğursuz alınması, e, yəni elə bir alın yazımı idi. Mən bayaq söylədim bu qədər siyasi proseslər, yəni Mənim uşaqlığımda belə deyək, böyük bir imperiya, Ser imperiyası, amma inandığım o vaxt biz inanırdıq ki, bu Ser dövlətdir. O dövlət gözümüzün önündə dağıldı. Gözümüzün önündə bütün bu siyasi proseslər baş verdi. Amma bütün bununla bərabər uşaqlığımın keçməməsinin bir səbəbi də o idi ki, yəni uşaqlıq kimi keçməməsinin. Evdə taytuşum yox idi. Yəni Oktay ilə bizim aramızda çox böyük yaş fərqi vardı. 10 yaş fərq var idi və artıq e, heç cür özünü uşaq kimi aparmaq mümkün deyildi. Yəni alternativ yoxdur ki, deyəsən, ya falan kəs də belələr də mən də belə eləyim. Nə özünə haqq qazandıra bilirdin və təbii ki, bu da çox çox ciddi təsir elədi. Yəni uşaq ikən böyük böyümək, çox tez böyüdük. Təbii ki, te, tez böyüməklə bərabər uşaqlıq xatirələri qaldı və ən çox bəlkə də İrəvan deyəndə yadıma düşən soyuq qarlı, Fincanında qar, qar çox olurdu, düzdür, yaxşı qar olurdu. Yəni hünd çox yağırdı. Bax o qarlı gündə səhər tezdən məktəbə getmək idi. Bu çox qəribə özünün bir e, özünün səsləri var. Bax o qarlı şəhərin hələ oyanmamış şəhərin e, əslində bilirsiniz də qar bütün səsləri odur axı qar yağanda demək olar ki, səs olmur. Yalnız addım səsləri, yəni xışıltı, qarın xışıltısının səsi gəlir. Və bir-iki dənə e, çox zəif bir səs gəlir, bir amma uğultu var, qəribə bir uğultu var. Bax o həmişə yadıma düşür. E, Bakıda da qar çox az yağır deyə bəlkə də onu əvəzləyəcək yeni bir e, necə deyim, təəssüratmı deyim və yaxud da xatirə yoxdur. E, bəlkə də elə qarlı qalmağı təkcə e, oranın qarının yaxşı olması ilə bağlı deyil, həm də bayaq dediyim kimi yenə yəni, ora e, mənim üçün də soyuq şəhər idi insanlarına görə və münasibətə görə soyuq şəhər idi. Və bəlkə də oranı elə soyuq eləyən <clears throat> uzaqdan görünən Ağrı dağın başının həmişə qarlı olmağı idi. Elə bir-birini e, ta tamamlayırdılar, bir-birini əvəz eləyirdilər və ümumi bax, təəssürat ə, e, İrəvan haqqında soyuq, qərib və kimsəsiz şəhərdir. Bu qədər.